Хей, hey, это Тая Вейбл, и сегодня будет что-то немного странное, немного стра страннее, чем обычно. А, это специальное видео песня поздравления для моего любимого летсплейщика, хоррор-геймера а, Хесуса. У него миллион подписчиков на канале. Ву! И я поздравляю тебя и всех нас, а, потому что это круто! Если вы не знаете, кто это, то ссылка будет внизу в описании. Я советую на него подписаться. Надеюсь, вам понравится э, моя песня. И вот, да. Просто, конечно же, пидор, не пилишь видосы, только стримишь Твиче и собираешь бабосы. Сегодня случилось то, чего мы так ждали все У тебя миллион подписчиков на канале Россия пенумбра, а Атлас, Лата, Стрэндж Множество игр, что ты давно посмотреть Печати оттенков, сходки в Омегле Здесь и дизастер сил Это только начало Впереди еще много Миллионы людей Миллион миллионов Только радуй подписчиков Делай видосы И лицо не показывай Пока этого просят